欢迎来到兔女郎频道，我是兔兔后我们今天来到第二集的阿卡贝拉系列，来先来个自我介绍。我们系列的吗？我是卡卡，我是贝拉，梅西，阿卡，贝拉，哈这次我们要来一个比较特别的计划是什么嘞？我们要来一个演技大考验。有点超烂怎么办？没关系，我们旁边有一位那个编剧，目前可以先兼一个小导演好不好？我会指导你。 大家也知道我们现在有一个已上映的《亲爱的天王星》，所以我们会挑选里面的经典剧情，等一下就直接来演一段。好，可以帮我放经点，有点太高看。可以帮我放经典？突突突突！我跟你说，小麦姐派了一个很重要的任务给我，他说我现在可以帮对上加油，所以我现在是最上的。哎这样很好啊。这个怎么放啊？好难用。哦。来，我来。 可以，可以做做学姐，可以成为没关系，我觉得这样很好。学姐，刚刚小妹学姐派了一个任务给我，她说我可以帮对象加油，所以我现在是对象啦啦队，很好啊。你要自己绑。你就这样，这样吧，这样，再一圈。 可以绑紧一点吗？这样这样就好了。你太瘦了。好会撩，学姐，好棒哦，会撩哎。怎么样，当瘦怎么样？喜欢当瘦的感觉吗？ <laughs> 也有风味，蛮瘦的。对，我说你很瘦。那我给你一个机会，当绑人的人，好不好？好，好，Go Go Go Go。对了，跟你说。 队长哥哥，很重要任务，叫我帮队长加油，是在队上拉拉队哦，很好哦。差点亲到，好害羞。你也有点高。他从地下来。 <laughs> 另类的感觉，另类的感觉，可以了。欢迎加入。 嗨，你叫什么名字？跆拳道的事情都是小曼让我来打理的。我叫林金城，可以说是这里的。 这什么名字？队长，事情都我在处理的。可以说我是地下队长。卡卡长城，卡卡长城，卡成的卡吗？我原本要给你巧克力，但我吃掉了。你要当我巧克力吗？可以听你的声吗？哎，这不是已经 Hello？你是新来的吗？哦，对，你叫什么名字？贝拉。 我是这里的主管，我叫卡卡。你好，你现在在忙什么？呢？哦，因为刚刚老板叫我整理一下这里，所以我就过来整理整理。我可以告诉你在整理什么吗？就是叫我帮忙。什么找我？嗯，就是这些盒子，然后我就要把它装好。那这一箱是什么？这一箱是卫生纸。 今天几点下班？中午一的时间。我现在就可以下班了。你要想吃什么？嗯，吃，我也是可以。哎，你在干嘛？哦，我在整理医疗机。医疗机要整理什么？你怎么会来？我在上班。哦。 <laughs> 有一个旋律，一直在我耳边挥之不去。什么旋律？《惊情会了》。我的天，我怎么唱这首歌？我要我要扮演了。他见不到你的时候，啊！惊情未了，自己迷失了眼睛，不由人。 好啦，我们终于结束我们刚刚的那个小闹剧改编系列。大家看完《亲爱的天王星》再看这个，应该觉得很崩溃吧？没有，我们这次给大家另外的趣味。OK，Oh my god！今天影片就到这了，希望大家喜欢这个小片段。好喽，拜拜。我看《亲爱的天王星》在兔鸟的 YouTube 频道。这些都是刚跟我学的。